not bentak lakoni nganti sak kuat kuat e hati pesan kumbung siji sing hati Isok iso kumbung esok tekan santan mergo sadar diriku lo tutu sintas

semantan matur nuwun